Eh, ¿Qué restricciones en torno al coronavirus hay en España? ¿Qué restricciones hay en Polonia? Eh, me gustaría que hablásemos un poquito de eso. Vale. Pues ahora dime, eh, ¿cuáles franjas de edad se pueden vacunar? Ahora. están vacunando, creo, la franja de edad entre los 50 y 60 años. ¿Sí? Actualmente, porque vacunaron, vacunaron a los que son más mayores y a la gente que trabaja de cara al público. Entonces creo que están ahora con los de 50, 60 años. ¿Y allí? Sí, Aquí en Polonia los mayores ya se habían vacunado, ¿no? No sé, la gente de, tal edad como has dicho, ¿no? Pues ya, ahora por lo que sé, ya eh, pueden estar inscribiéndose, ¿no? En, vacunarse, no sé, la gente de edad, no sé, 30, entre 30, 40 años incluso. Incluso que simplemente lo suficiente es que alguien sea adulto, ¿no? Por ejemplo, no sé, mi amigo que ya tengo cumplido 18 años puede inscribirse, ¿no? Y ya dentro de poco eh, puede que se pueda vacunarse, ¿no? Pues sí, eh, pues sí, me parece que, no sé, que eso va un poquito más rápido que en España, ¿no? Sí, aquí entonces no va muy rápido, ¿no? Porque sé que hay gente vacunada con mi edad, pero porque trabajan de cara al público, no porque les toque. Ya, yo, yo, ya aquí en Polonia los mayores, eh, no sé, como todas las abuelas, mis abuelas, ¿no? Ya, ya se han vacunado, ¿no? Y no sé, y eso hace mucho tiempo, hace tres semanas, incluso cuatro, ¿no? Creo, pues algo así. Sí, pues sin duda eso va aquí un poco más rápido. Esperaba que eso en España mm, fuese más rápido, ¿no? Pues no, pues, estaba no. no sé en otras comunidades, a lo mejor aquí en... Claro, quizá en Madrid es distinto a otras comunidades. En Madrid hay mucha más gente. A lo mejor en Valladolid o en Segovia sí que van por la franja de 40 años ya. Pero aquí en Madrid va por, por la que te digo, 50. Ah, vale, porque sí, porque en España, por lo que sé, sí, de hecho, eso es dependiente de las regiones. Aquí en Polonia todo es, digamos, federal, que pues, todas las regiones tienen las mismas regiones, tienen los mismos derechos, lo mismo todo, ¿no? Claro, claro, sí. No, de hecho aquí no, aquí ahora, en relación a las restricciones, es distinto también. Por ejemplo, en Madrid ahora no hay toque de queda, o sea, puedo salir por la noche si quiero, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana puedo estar en la calle. Y sé que hay comunidades que sí que las tienen. Castilla y León creo que sí que tiene. Bueno, no estoy seguro, pero creo que sí tiene. Y en torno a la vuelta a las escuelas, eh, ¿cómo, es así? ¿Cómo es eso? Es que realmente. ¿Los niños van a volver Estaban, estaban yendo ya a la escuela, realmente. Sí, lo único que lo hacían como por grupos. Un día iban unos, otro ah, día iban otros. Pues sí, pues eso aquí se llama como un de híbrida. Y en Polonia esto va a ser, eh, pues en varios días, ¿no? sabes, yo por ejemplo, yo tengo mi plan, ¿no? ya tengo mi horario, que desde el 15, desde el 15 de mayo, eh, pues tendremos que volver a la escuela, ¿no? Y sabes, pero no, desde el 15 de mayo, sabes, tendremos, eh, seguiremos teniendo las clases en líneas, ¿no? Y luego, después de una semana de las clases en líneas, volveremos físicamente a la escuela, ¿no? Y, y, y desde el 24 de mayo ya todo el tiempo hasta el fin del año, académico eh, iremos yendo a la escuela físicamente, ¿no? Pues acabaremos yendo físicamente, ¿no? Ya, tú, tú, me dijiste que querías ir físicamente, ¿no? En ese sentido, pero... Eh, sí, ya quiero encontrarme con la gente, ¿no? Pues no quiero pasar todos los días en la casa siendo como ahora delante del ordenador, ¿no? <laughs> pues sí, me gustaría, sí, espabilarme un poquito, digamos, ¿no? exactamente. Y, respecto de, restricciones, ¿los, bares o restaurantes los tenéis abiertos ya o todavía eh, siguen sin estar abiertos? Aún siguen estando cerrados, ¿no? se puede, se puede pedir algo para llevar, pero por lo que sé, eh, dentro no se puede sentarse, ¿no? Todo, todo el rato no se puede. Eh, no sé cuándo van a cancelar esas restricciones, ¿no? Aún no sé. Es que realmente el gobierno en Polonia, eh, algunos dicen que, algunos defienden, ya no dicen creo, pero antes se eh, defienden mucho que, es que, al gobierno se le iba la olla, ¿no? Que sabes, ya no, no sabían es qué restricciones introducir y qué no. Y sabes, los sorte eh, algunos incluso defienden, se reían de que el gobierno iba a sortear qué restricciones introducir, qué eliminar y etcétera, ¿no? Porque sabes, no sé, una semana eh, no sé, los restaurantes estaban abiertas, abiertos, no, luego, luego, no sé, los fines estaban abiertos, luego lo cerraron, luego volvieron a abrirlo y así todo el rato, ¿no? Pero ahora ya no es así, ¿no? No ha habido manifestaciones. Sí. Había manifestaciones. en parte de los camareros o de los propietarios de bares o esas cosas? Manifestaciones, digamos, eh, no, que sabes, mucha gente se quejaba en eso, que no podía trabajar, ¿no? No podía currar, ganar, ganarse la vida, ¿no? Pero en las calles no, por lo que eso no había ninguna manifestaciones, vale, pues estaban, ¿no? Pero no en torno al coronavirus, en torno a, en torno a la prohibición de, abortar, ¿no? E, eso sí, sí, pero en torno al coronavirus no había ninguna manifestación ¿no? Eh, no, vale, pues como te digo, mucha gente se quejaba, especialmente en internet, ¿no? Más allí. pero, pero, físicamente en las calles ni gritaban, ni salían nada, Pero eh, es, a lo que te, es que te voy, que aquí es que hubo quejas como manifestaciones por parte de los propietarios de los bares cuando en el periodo que los tuvieron cerrados, porque claro, no recibían ayudas y tampoco tenían permitido abrir, ¿no? Entonces, mm obviamente esta gente se empezó a quejar, como era de qué vivimos, ¿no? Tenemos que comer. Entonces, por eso digo que, y fue un periodo relativamente corto, digamos, por eso digo que en Polonia, desde que me dijisteis que, porque tengo otro chico también de Polonia que me decía lo mismo, que estaba cerrado todo, y han estado meses y meses cerrados, ¿no? sí, es verdad, es verdad. ¿cómo, ha sobrevivido esta gente? Sí, pero es que la verdad es que también eh, el coronavirus, pues no, eh, como digamos, no, no empezó eh, por la culpa del gobierno, ¿no? Esto empezó en todo el mundo, ¿no? ¿Sabes? Pues si los gobiernos en todo el mundo tenían que, tenían que hacer algo. Sí. Tenían que, hacer, tenían que tomar ese asunto en, sus manos, ¿no? Y hacer algo. No sé, pues, sí, y la, verdad, es que también eh, da igual, da igual que hubieran hecho, siempre alguien se iba a quejar, ¿sabes? ¿No? Sí, eso es cierto, pero también es cierto que tú como ciudadano de un país, tú pagas impuestos. Sí. ¿no? Tú cotizas, o sea, a ti, de tu salario, si tú ganas 2.000 euros, imagínate, te quitan 400. Es un buen sueldo, la verdad. Eh, está <laughs> bastante bien. Pero bueno, es un ejemplo. Ganar 2.000 euros, imagínate, y te quitan 400, 500 euros. Se supone que ese dinero que te quitan es precisamente para cuando pasa algo malo que te pueda ayudar el gobierno, ¿no? Por ejemplo, ahora que hay falta de empleo, no te dejan abrir, porque además no te dejan abrir porque el gobierno no quiere. ¿no? Entonces, qué menos que te ayuden o que se tomen otras soluciones, yo creo, ¿no? Sí, pero que, pues, ya cuando se haya vacunado una gran cantidad de la gente, creo que abrirán, reabrirán los restaurantes, todo, ¿no? Y creo que todo a poco, y todo a poco, eh, pues empezará, a volver a la normalidad, ¿no? Así espero, al menos, ¿no? Sí, no, totalmente estoy seguro de que así va a ser. ¿Y crees que... Mm, ¿Qué te iba a decir? Eh, ¿Crees que... O sea, bueno, no, si tienes conocimiento de si la tasa de paro ha aumentado mucho. Mm, no, pues no... Mm, es que... Hmm, es que realmente no sé. No, lo no, lo no lo ya, ¿sabes? no te, Pero, por ejemplo, ¿tú, has escuchado, ¿tienes conocimiento de gente que se haya quedado sin empleo durante este coronavirus? ¿Conoces a alguien? Ah, pues eso sí, pues eso sí, eh, sí, es verdad, es, cierto que mucha gente se ha quedado sin trabajo, ¿no? Que no sé, todos los, de los fines, de los restaurantes, todos los camareros, eh, cocineros, sí. La verdad es que sí, se quedaron sin trabajo, pero no sé. Por eso me parece que aparecieron muchos nuevos, eh, muchos nuevos lugares de empleo para, no sé, los envíos, ¿no? Para los envíos, porque ahora mucha gente pide las cosas por internet, ¿no? que, las tiendas físicas están cerradas, ¿no? Vale, pues, pues, pues aún esto, ¿no? Pues, la gente que trabajaba en las tiendas físicas, ¿no? También perdieron, físicas. El, también perdieron el trabajo, ¿no? Pues sí, mucha gente ahora no tiene otro trabajo. Pues, pues ahora lo mejor que se puede tener es tener eh, la posibilidad de trabajar en líneas, ¿no? En la casa, en el ordenador, ¿no? Ya, es lo más seguro a día de hoy. Sí, estamos más seguros ahora. Realmente, pero ¿crees que, eso, ¿crees que eso se va... O sea, ha venido para quedarse, crees, ese modelo de, trabajo? ¿Crees que se va a insistir o crees que realmente es momentáneo, simplemente? Momentáneo. Bueno, pues momentáneo un poquito sí, porque cuando todo vuelva a la normalidad, creo que esta gente también tendrá que volver a trabajar normalmente en un edificio, no en la oficina, donde trabajaban antes, ¿no? Claro, eso, eso es a lo que te voy. Si realmente a la empresa le sale rentable o qué crees, que porque la empresa puede mantener los trabajos vía online, si quiere, ¿no? Realmente. ¿Dices que, dices que sí es rentable para los trabajadores o para los empleadores? Para los trabajadores, claro. Para los trabajadores creo que... No, perdón, perdón, para los empleadores, para el jefe, digamos. Ah, para, pues para los empleadores creo que les da igual. Lo importante para ellos es que el trabajo haya haya hecho, ¿no? Que esté hecho. se haya hecho o esté hecho. Sí, pero para los, para los trabajadores creo que les sale mejor esto, ¿no? Que, ¿sabes? Pueden pasar el tiempo con la familia en la casa, pueden hacer lo que quieran, no sé, pueden estar tumbados en la cama, rascándose la barriga a veces cuando ya termina el trabajo, ¿no? <laughs> pues sí, ¿no? Pues creo que para ellos eso es más rentable para los trabajadores, pero los emperadores me parece, tampoco soy un experto de esto, pero me parece que les da igual eso, sinceramente, ¿no? ¿Cómo crees tú? Eh, yo es que es algo que me he planteado muchas veces. Si realmente les sale rentable o no, porque por un lado dices, wow, es súper rentable para una empresa porque no tienen que pagar el alquiler de un local, porque si trabajan desde casa, el alquiler, el alquiler de la oficina se lo ahorra. Creo que deben seguir pagándolo, ¿no? Todo el, Da igual, da, igual, da igual, si alguien está dentro o no, pero creo que tienen que pagarlo todo el rato, ¿no? Pero ¿para qué van a tener oficinas? Si, si nadie trabaja en la oficina, ¿para Sí, pero es que la verdad también es que nunca se, sabe, cuándo el gobierno va a abrir. Vale, no, vale, pues en este caso no. Claro, porque ellos deciden, Vale, sí, en este caso no, porque ellos deciden cuándo van a abrir. Sí, sí. es mi punto, de que no sé si para una empresa rentable que los trabaja. Porque luego, por otro lado, conozco gente que, tiene como, trabaja en, esa administración de cuentas que se llaman de empresas, no son como administradores. Y, tienen así como un cargo un poco más importante y me dicen que realmente a muchas empresas no les sale rentable, económicamente hablando, tener empleados o trabajar online por, por cuestiones de productividad como que la productividad es menor. Digamos que la gente. Sí, puede ser, porque, sí, porque la gente mientras trabaja en la casa, pues, pueden estar eh, distraídos un poquito por, los, por lo que está pasando eh, alrededor de ellos, ¿no? Que no se. pueden tener ganas de ver la televisión, algunos no, no resisten de eso, ¿no? Algunos algunos no se resisten de eso, ¿no? Pues sí, eso puede ser un poquito verdad, ¿no? Creo. Y también es que por lo que se deben o deberían o incluso deben, ¿sabes? Eh, suministrar a los trabajadores en los ordenadores, ¿no? También, sí, eh, claro, exactamente. Deberían de suministrar todos los gastos. Eh, no solamente el ordenador, sino creo que también les tienen que pagar, o al menos se decía, la cantidad de electricidad que gastasen. Sí, ¿verdad? Por culpa del ordenador. No. Se dijo eso, se quería hacer eso, pero ya era como muy difícil cuantificarlo. Entonces, pero vamos, el material se lo tienen que pagar, claro. Entonces no sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto él es más económico. En muchas empresas se paga, se ahorran también el transporte, porque en muchas empresas pagan al trabajador el transporte también. Es decir, bueno, pues aquí en Polonia por lo menos eh, no pagan por el transporte, pero, pero les dan a algunos trabajadores veces como coches, coches de empresa, ¿no? Incluso les pagan eh, por la gasolina, ¿no? O no, por la gasolina. Por la gasolina sí. Sí, por la gasolina. que si devuelven la cantidad de dinero que los trabajadores gasta, gastan en repostar el coche, Claro, sí, sí, aquí es un poco así, aquí es un poco así también, exactamente, como tú dices. Eh, te dan un, plus de dinero, pero hay en, hay en algunos casos que incluso te pagan el taxi, ¿sabes? Hay gente que viene de fuera que a lo mejor no trabaja en. No trabaja en. Aquí, o sea, imagínate, trabajan en Madrid, pero no son de Madrid. Y vienen de Ávila o Segovia, que son ciudades más cercanas. Vienen en tren y el taxi del tren, desde el tren a, la empresa, se lo paga la propia empresa, ¿no? De verdad, aquí, no. Aquí creo que. si aquí. Eh, no sé si aquí quisieras tomar un taxi para, para ir al trabajo, tendrías que pagarlo por ti mismo. Creo que nadie pagaría por ti, ¿no? Pues, eh, pues eh. sí, pues eso me ha sorprendido un poquito, ¿no? Eso es muy diferente a lo que está aquí. Ya, pero yo, yo creo que sí, es un poco diferente, también depende de la empresa. Sí, depende mucho. Claro, pero por lo general sí. Y, nada. ¿Y cuándo crees que se dejará de utilizar la mascarilla? Eh, no sé, últimamente he escuchado algo, no sé si es verdad o si solamente son rumores, pero algunos están diciendo que que dentro de poco, incluso en varios días, el gobierno, eh, el gobierno va a anunciar que las mascarillas no estarán obligatorias, ¿no? Pero no serán. No, serán obligatorias, ¿no? Pero no sé cuánta verdad está en esto, ¿no? Pues, pues no sé, ¿no? Pueden ser, pueden ser simplemente rumores. Pues vamos a esperar a la información oficial, ¿no? Del gobierno. ¿Y tú, qué opinas? ¿Yo qué opino? Sobre la mascarilla. ¿Crees que, se eh, debería seguir usando? No, yo creo que eh, cuando se haya vacunado a mucha gente, ¿no? Creo que ya se podrá renunciar a esto, ¿no? no, ya no debería seguir siendo obligatorio porque, ¿sabes? Tanta gente se ha vacunado que, ¿sabes? Eso podría ser, digamos, mm, que lo ponga, que, se la, que se la ponga alguien que quiera, ¿no? No que, no que todo el mundo tenga que hacerlo. ¿no? y, en, en tu caso, ¿a ti te molesta mucho? A mí me molesta mucho, no. ¿Te parece muy incómodo? Es que ves cuando... No, cuando, pues, cuando por, ejemplo, por, ejemplo, no sé, cuando monto en bicicleta, ¿no? A veces lo, lo tengo así, a veces tengo una mascarilla, pero no la tengo en nariz, ¿sabes? En la boca solamente, ¿no? En la boca solamente. Hasta aquí más o menos, ¿no? Pues no me molesta mucho. Pero, pues, por lo que he escuchado, los expertos dicen que incluso mm, ponerse las mascarillas en el espacio público es sin sentido, que eso no cambia nada. Eh, dicen que eso sea obligatorio, que sería mejor si esto fuese obligatorio solamente no sé, en las tiendas, en, pues, los, en los lugares pues, cerrados, ¿no? adentro. Pillas, ¿no? y incluso creo que estoy, estoy de acuerdo con ellos, ¿no? Creo que es mejor, no soy experto, pero, pero eso es obvio, me parece, ¿no? Sí, ahí, exactamente, hay como investigaciones que dicen que realmente es inútil el uso de la mascarilla fuera, en el aire libre, que no, no es efectivo, ¿no? Que sí que es efectivo cuando estás dentro, bajo techo. incluso, te voy a decir que un ministro de salud, eh, de salud en Polonia, no sé si sigue siendo él, ¿no? Pero antes cuando, cuando lo era, dijo algo así, que las mascarillas eh, no, cambian nada, nada, ayudan no ayudan a parar expandirse el coronavirus, ¿no? Y después de varios días, después de esto, eh, no sé, dijo que dijo de ponerse las mascarillas iban a ser obligatorio. ¿no? Ya. Pues un poco, la verdad, pues, la verdad es, es, un poquito contradicción, ¿no? Con lo que dijo y con lo que hizo después. Ya. Es la verdad es que eh, en sí todo el mundo, todo, todo estas cosas del coronavirus son, son como muy raras y, no sé cómo describirlas como sin sentido, ¿no? Es como, si lo piensas, el año pasado por estas fechas el índice de casos era menor, el índice de casos de, contagios por mayo. Este año es mucho mayor y sin embargo el año pasado no podíamos salir y ahora hay una libertad absoluta aquí. Sí, pues ellos ya no saben qué hacer, ¿no? No saben qué funciona, ¿sabes? Hay, también hay, hay expertos eh, diferentes, ¿no? Algunos dicen que hagan así, algunos les aconsejan que hagan así, ya no saben qué hacer, ya no saben a quién escuchar y a quién no, ¿no? Así que <laughs> Ya, sí. No sé, pues, algunos países, algunos países, no sé, introducen, eh, introducen así soluciones, algunos, algunos diferentes, ¿no? Y, vemos que algunos funcionan mejor, algunos funcionan peor, ¿no? Mhm no sé, en Estados Unidos, por lo que sea, ahora hay mucha libertad, ¿no? Y, pero la verdad es que también hay mucha gente contagiada ya, ¿no? no contagiada, vacunada. Vacunada también y contagiada también. sí, creo. <laughs> sí, sí. <laughs> y, y tú en, en, tu caso, si me dijiste que sí que te ibas a, que sí te ibas a vacunar, ¿no? Eh, cuando, pueda, cuando, creo que voy a hacerlo, ¿no? Para, para tranquilidad, ¿no? Para que me siente un poco para que me sienta un poco más tranquilo, ¿no? Pero, ¿y te da igual qué tipo de vacuna? No, es que no, no me da igual. Eh, lo mejor es que, me vacune de la mejor vacuna, ¿no? De, mejor, de la mejor empresa, ¿no? <laughs> ¿Y cuál es esa? Eh, Pfizer, creo, ¿no? Mm, pues no lo sé. No sé, por lo menos así dicen, ¿no? Eh, sí, pero luego se escuchan al principio era Pfizer, luego también he escuchado que si la mejor es la otra, ¿cómo se llama? La de Moderna también. Que yo he escuchado versiones pero lo de que, Pero lo que siguen diciendo todo el rato es que AstraZeneca es lo peor. Y ya incluso, ya incluso por lo que sea en algunos países, en algunos países eh, han cancelado, ¿no? Vacunar, eh, vacunarle a la gente con AstraZeneca, ¿no? Porque decían que no sé qué, eso era, eso era, no sé, dañoso o algo así, ¿no? La cancelaron en Israel, creo que era. y, en muchos países más, creo. Sí. ¿En España sí? En España, sí, sí, en España aquí de hecho te vacunan con AstraZeneca. Sí. dependiendo de la edad, te vacunan con AstraZeneca. A la gente joven creo que le vacunan con AstraZeneca. No sé, puede que, puede que eso realmente sea, sea pero no algunos dicen que a no digo nada, que es que no soy un experto, a veces no, a no me gusta hablar sobre un tema eh, que no sé nada, ¿no? <laughs> ya, bueno, hombre, a ver, pero yo tampoco sé nada, pero al final es una opinión. Siempre que muestras tu opinión se puede hablar, ¿no? Sí, tenemos democracia, ¿ves? Pues, <laughs> cada, y, ¿sabes? y la libertad de expresión. Realmente cada puede decir eh, lo que quiera, incluso, incluso si, si no supiese de nada, nada, de algo. <laughs> Ya, no, por eso que, no como se suele decir, mientras se hable con respeto, es suficiente. Sí, eso es lo importante. Mientras hable con el respeto, porque algunos incluso, eh, ¿sabes? Me joden la gente, eh, me joden la gente que, ¿sabes? Se expresan sobre algún tema, vale, muy bien, pero sin respeto, que, ¿sabes? No, que hablan de algo, pero no quieren escucharles a todos, ¿no? No quieren escucharles a los demás, ¿no? Que quieren decir. Ya. Tú, cuando te pasa eso, ¿qué haces? pasar de ellos? ¿Les haces caso? Mm, pues ¿Discutes o no mm, discutes? Discuta a veces depende, depende de con quién, ¿no? Pero creo que realmente en la mayoría de los casos no quiero seguir hablando con esa persona, ¿no? Que, me, que no me deja hablar, ¿no? Que me interrumpe todo el rato, me jode mucho, ¿no? <laughs>